Et elles sont, elles sont prévues pour, euh, pour, euh, pour, pour euh, effrayer les mauvais esprits.

faut monter avant. Ah, on est ah,